yako mambo mengi sana yani mengi mengi mengi unajua mengi na sio kwamba nimesikia wapi ama kutoka kwa nani mimi ninajua kwa sababu mimi hao watu ninawajua vizuri. Kwa hiyo mimi sisikii, bali mimi ninachokiongea ninakijua kwa sababu ya ukaribu na hao watu. Kwa hiyo ninazungumza kitu ambacho ninakijua. Ni baada ya siku ya Valentine, baada ya wewe na yule kukaa na kushiriki kwa pamoja, kuoneshana ni jinsi gani unampenda huyo ambaye unampenda, anaweza kuwa ni ndugu, anaweza kuwa ni mzazi, anaweza kuwa ni mke au mume, wanaweza kuwa ni watoto pia, inaweza kuwa ni sehemu ya familia, ndugu, jamaa au marafiki. Baada ya Valentine vitu ni vingi vimeibuka, lakini wakati wa Valentine kulikuwa na vitu vingi pia tumeshuhudia, na wewe umejionea, na wamefuatilia mahaba ndindindi. Kupitia Tiki TV tulikuletea exclusive interview kutoka kwa madam hapa, kabla ya kusikia kutoka kwake, kwa sababu nina huzuni kidogo, nimeikosa milioni moja ambayo niliahidiwa.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 Mambo vipi? Fresh. Na kuona una raha mwenyewe. Nina raha vibaya mno. Afu sijui kwa nini hatukuweka bato kwamba ukishi yani, ikitokea wameoana, wewe unipe wewe milioni moja, wasipooana mimi nikupe wewe. Ningejipatia milioni yangu saizi. Hiyo bato mimi ningeifanyaje? Mimi milioni moja kuweka bato na usawa huu, jamani, isingewezekana. <laughs> fanya kupunguza basi, nipe hata laki mbili. Yani nikupe wewe? Yani wewe ndo wewe ndo ulikuwa umeniwekea mimi milioni moja utanipa kama Zuchu ata, ataolewa, yani kwa maana ya kwamba Diamond atafunga ndoa na Zuchu. But mimi nimeshinda ujue. Sasa mimi nimeshinda napata nini? Wewe umeshinda sawa, lakini what if ungeshindwa? Ningeshindwa ningekupa pesa yako, niliahidi ujue. Ina maana kumbe hiyo milioni moja unayo. Ninayo kabisa na ningekupa bila shida, tena leo ningekukabidhi hapa hapa. Sasa mimi nikuombe kitu kimoja Yusta Mgaya. Mm. Utakuwa tayari? <laughs> Sitaki kuitikia ndio kwa sababu sijajua ni nini. Naomba basi usikataa hicho kitu ambacho nakuomba. Ah, ukisema kwanza ndo tutakuwa na cha kukwambia ndio au hapana. Sio kitu kibaya. Eh, ukiambiwa kajinyonge alafu umeshakubali ndio utafanya nini? Ndio maana nakwambia sio kitu kibaya, sio kitu ambacho kitakudhuru. Kama kitu gani? Ni kitu kizuri tu, nikuombe utakubali? <laughs> Hebu sawa, niombe. Au umekubali? Mm, sijakubali. <laughs> <laughs> umesema sawa, ni kuombe naomba ukubali nikuombe, kwamba nikikuomba utakubali. Ah, <laughs> sijakubali, we kiseme tu. Mm. Mi naomba ukiri tu kwamba nikikuomba utakubali. Inawezekana nataka nikuombe kukupa zawadi. Sawa. Naomba katika ile milioni moja uliokuwa umepanga utanipa endapo Diamond atafunga ndoa na Zuchu, basi unipe tu walau japo asilimia kumi yake, laki moja tu. Hiyo haiwezekani, ni kinyume kabisa na makubaliano yetu. Makubaliano ya wakati ule, ila ya sasa umenikubalia. Ah ah, hapa mimi nilikuwa sijui ni nini, ndo maana mwanzoni nilikataa. Wewe oh, umeniambia nikuombe, na mimi nimekubali kwa sababu umeniomba. Mm. Yeah. Sasa ombi langu si ndio hilo laki moja kwanza? Hapana, iko nje ya makubaliano kabisa. Tungekuwa tumezungumza kwamba ikitokea wamefunga basi utanipa hata robo ya hiyo pesa. It's okay, mimi napendaga kwenda kwenye makubaliano. Natembea na makubaliano. Sawa, tuje sasa ndani ndani huku. Mm. Uliongea yale kwa ujasiri mkubwa. Mm. Aliyekuwa tulikuwa tumeshasikia na kuona mambo mengi. Sijui kabla ya yale wewe ulikuwa umesikia mangapi na kutoka kwa nani? Yako mambo mengi sana, yani mengi mengi mengi, unajua mengi, na sio kwamba nimesikia wapi ama kutoka kwa nani. Mimi ninajua kwa sababu mimi hao watu ninawajua vizuri. Kwa hiyo mimi sisikii, bali mimi ninachokiongea ninakijua kwa sababu ya ukaribu na hao watu. Kwa hiyo nazungumza kitu ambacho ninakijua, wala sijasikia eti hivi hivi kama wanavyosikia wengine. No. Ndio maana ukawa na jeuri hiyo ya milioni moja. Of course. Hata mbili tungeahidiana. Na kama ingekuwa ningekupa. Na ninajua haitakuwa. Na nilijua haitakuwa ili yani, ni, ni kwa nini sasa haikuwa? Kwa sababu haiwezekani kuwa <laughs> ndo maana haijawa. <laughs> kwa nini haiwezekani kuwa? Watu ambao sio wapenzi wanawezaje kufunga ndoa ama kuvalishana pete? Ni kitu kisichowezekana. Unamaanisha hapo? Umeelewa, sina haja kurudia rudia mara mbili mara tatu kwamba Diamond na Zuchu sio wapenzi watu sio wapenzi, wanawezaje kuvalishana pete ama kufunga ndoa? Hiyo kwa watu ambao sio wapenzi ni kweli, mm. lakini vipi kwa Diamond na Zuchu? <laughs> yani wanataka niongee vitu ambavyo sitaki Hiyo hebu tuiache kwanza, tuiache peni, naona sio muda wake. Mm. Mm. Ila tu ukiawaangalia hata jinsi wanavyopiga picha, the way wanavyoogopana eh, hata kusogeleana tu kama vile kuna kuogopana fulani pale, mm. wewe mwenyewe mtu mzima utapata jibu. Ni nani ambaye anamwogopa mwenzie zaidi? Ukiangalia wewe unaona pale mm. ni nani anamwogopa mwenzie, ni nani hamwogopi mwenzie mm. kwa sababu mkiwa wapenzi ama mkiwa mko kwenye mahusiano, huwezi ukamwogopa mpenzi wako kumshika ama kuwa huru naye mpaka huo unaogopa ogopa hivi, unaogopa nini sasa? Kwa hiyo hapo kuna walakini, hiyo ni unaweka question mark. Unamaanisha shemeji yetu kwa Diamond ni nani sasa? Nataka nimseme <laughs> e Mungu, afu unanichimbuaga wewe, niongee vitu ambavyo sitaki kuviongea. Ni nani bwana? Mi sitaki kusema shemeji yenu kwa Diamond ni nani mm. ila ninamjua ni nani ila si sitaki kuongelea hayo, ndio maana naomba tu tuyaache kwanza. Kuna muda nita, nitayazungumzia sasa, muda utakapofika. Kila kitu kina muda, ujue mm. uwezi mm. kukurupuka tu unaongea unaongea, no, unaenda step by step. Kwa sasa hizi tuzungumzie hili la leo kwanza, kwa sababu niliahidi nitazungumza. Sawa, tuzungumzie katika hili ambalo uliahidi utazungumza. Mm. Ehe, zungumza sasa si ndo hapa nazungumza <laughs> kwanza kabisa mimi nilishasema hakuna ndoa kati ya Zuchu na Diamond, ndoa hakuna, na nafikiri watu wenyewe wameona kwamba hakuna ndoa wala hakuna uchumba wala chochote, na cha kujazia tu hakuna pia mahusiano. Yaani watu wanavyojua kuna mahusiano sijui Diamond na Zuchu wana mahusiano, hakuna mahusiano ya Diamond na Zuchu. Diamond na Zuchu ni mtu na bosi wake tu hakuna mahusiano yoyote yale. Na kama yakiwepo au yakianza? Mimi ndo nimesema hakuna mahusiano, labda waanze kesho baada ya mimi kusema. Hapo sitakuwa na kipingamizi. Lakini tangia huko ameanza kusema sijui Zuchu na Mondi wana mahusiano mara hivi mara hivi, hakuna chochote. Labda baada ya mimi kusema waanze kesho, hapo sawa. Unawaambia nini wale ambao baada ya kauli yako hawakuamini? Unajua watu nimeona, nimepitia sana ile interview, nimeona comment watu wame wameungia vibaya vibaya sana, sijui wewe ni nani. Mimi ninazungumza kitu kwa sababu mimi ninajua. Mimi sikurupuki eti nikatoka huko nikazungumza kitu. Ninajua ndo maana ninasema. Na ndo maana nimezungumza na kitu ambacho kimetokea kwamba Diamond na Zuchu hawajafunga hiyo ndoa aliyokuwa nasema, hawajavalishana hata hiyo pete na leo ndo nimeongezea kwamba hawana hata mahusiano. Kwa hiyo sasa wanaosema sijui wewe umejuaje, sijui wewe ni Mungu, sijui ni jamani. Mimi ninajua. Ukiona ninaongea sio kwamba eti sijui siwatakii mema, simtakii Zuchu mema au Diamond na Zuchu sitaki wawe kwenye mahusiano. No, hapo kwenye mahusiano, hamna ndoa, hamna pete ya uchumba na wala hamna chochote. Sasa nyie mkiendelea kusema oh, sijui nawaonea wivu we, is, ni ni nyie <laughs> mi waga sishangaa, yani kuna mtu unaweza ukamwambia hii ni A lakini akakataa akakwambia hii ni C. Kwa hiyo hainipagi shinda. Inatokea tunaona sasa pete ya uchumba ndio maana nimesemaje, labda ikitoka hii interview waanzishe sasa mahusiano ya kweli na wavalishane hiyo pete ya uchumba baada ya mimi kuzungumza, hapo sitakuwa na pingamizi, lakini kwa huko nyuma mpaka leo hakuna mahusiano. Kwani katikati hapa kuna siri gani ambayo sisi hatuijui? Upande gani tuseme, labda upande wako wewe na hayo uliyoyaongea na yakawa Siri, siri mi nafikiri kwa upande wangu mimi ni kwamba mimi ninajua vitu vikoje, na kwa upande wa watu wenyewe hawajui vitu vikoje, ila kile kinachokuja ndo anachokipokea na ndo maana hata walivyoleta kwamba Diamond na Zuchu wako kwenye mahusiano, watu walipokea kwamba wako kwenye mahusiano, kwa sababu hawajui chochote. Unajua, ukiwa hujui chochote, kila unacholetewa unaona ni sawa tu ila mimi ninayejua ndo unakuwa una doubt ah, hawa kwa nini unafanya hivi hawa <laughs> unajua kwa hiyo vitu kama hivyo mwisho wa yote imefanyika show moja kubwa sana na wewe kwa nini haukufika mlimani city kwenye usiku wa mahaba ndindindi nilikuwa na na mahaba ndindindi na bebi wangu eh? yeah. wapi huko <laughs> sitaki kupataja <laughs> kwa nini niende kwenye usiku wa maaba ndindindi wa watu, na kati ya hayo ndindindi ningekuwa na mpenzi wangu na mimi huko. Kwa nini ulikuwa kwenye ndindindi? Na mimi nilikuwa kwenye ndindindi. <laughs> Unandindika. <laughs> Wewe mchokozi sana. Mbona unaona aibu sasa? Ah. no, no, no. Wewe unataka niongee, yani nifunguke mpaka vya chumbani kwangu sasa mm. sio vizuri hivyo jamani, tuoneni huruma <laughs> unafunguka vya nje tu vya nje eh? mimi nafungaga vya nje sasa wewe nataka mpaka vya chumbani sasa nianze kufunguka hata hiyo ndindindi sijatarajia kuizungumza sasa kwamba nami nikuwa huko eh. lakini ndo ushaizungumza zungumza sasa nitafanya nini mwisho yote show tumeiona bwana ya Diamond na Zuchu mm. e, usiku mahaba ndindindi Zuchu ka perform mm. ametisha kweli kweli tena sana tu, bila shaka na wewe utakuwa umeona. Of course nimeona kwa sababu ilikuwa ni show ambayo ukisema hujaona utakuwa mnafiki. Mm. Mimi sio mnafiki, niliona. Una unaizungumziaje ile performance na lile yani tuite ni ni tamasha hilo la Valentine, usiku mahaba, ndindindi na performance ya Zuchu na kila kitu kuanzia yeye Diamond Platinums kwenye mahaba mazito tunaona vile na nini. Mahaba mazito sasa ilikuwa wapi? Kwenye stage. Stage. Mm. Zuchu na Diamond kwamba kumvua lile koti ndo mahaba ama kutembea wameshikana hivi ndo mahaba. Kwani mahaba ni nini? Ah, According to wewe. Sasa pale mimi sijaona mahaba kiukweli. Mm. Yaani sijaona mahaba hata robo. Mm. Sijui labda wengine waliona mahaba. Kwa sababu kumvua koti ni kitu cha kawaida tu kumshika hivi, kuweka hivi mkono, yeye akamshika hapa, wanatembea, ni kitu cha kawaida. Uliona alikisi? Uliona alikisi? Sijaiangalia kila yani mwanzo mwisho, huenda kwenye sekunde tu ambayo mimi naangalia pembeni, pengine ilitokea. Hakuna mahali wamekisi, hakuna mahali wamekisi, hakuna. Mm. Eh, sasa useme uwezi sema mahaba. yani e, kwa kwa ile mahaba ndindindi ambavyo walikuwa wameipromoti mm. basi jana yani angepiga hata goti eh? angemkiss angemkumbatia eh? angemwambia maneno matamu you are my everything sijui nini kilichotokea um, Diamond eti kamwambia Zuu happy Valentine sijui nini, alafu Zuchu akasema namtakia Valentine bebi wangu. Akaulizwa, je, yuko hapa au yuko nje hapa? Akasema yuko nje hapa. Sasa Kasema yupo nje ya hapa na Diamond yuko pale pale. Yuko pale pale. Yuko nje ya hapa. Mm. Yaani unajua watu kwa mimi ninachoona watu wanataka walazimishe kwamba hawa watu wako kwenye mahusiano. Lakini hawa watu hawako kabisa kwenye mahusiano. Yaani hawapo. Yaani hawapo. Kwanza umenikumbusha. Umenikumbusha. Alafu kuna ile interview umefanya ya mzee wa miaka sijui miaka mingapi yule na yule msichana yule, wale wana mahaba ndindindi. Mm. Yaani ukisikia mahaba ndindindi, yale ndo mahaba ndindindi. Walikuwa nakula eh, ni chipsi, firigisi na, na nini na, na shingo na shingo <laughs> Sasa yale yale ndo ndindindi. Kiukweli siku yangu ya Valentine jana ili yani nilifurahi yani kiukweli ulijua kuifanya siku yangu iwe nzuri kupitia interview ile kupitia ile interview mahaba ndi, yani sasa nikasema kwa nini hawa ndo wasinge ile mahaba ndindindi isingekuwa kwa hawa watu mm. wale watu wana ndindindi ndi yani ndi ndi ndi nimewapenda <laughs> bure kiukweli wale kwanza nitawatafuta hmm. hata mm. ulikuwa unasema sijui nikupe robo ya ile niliyoahidi nitaipeleka kwa wale watu wale watu nitaenda kuwapa. Nimewapenda bure kabisa, yani bure kabisa bila hata shinku, bila hata shinku. Yani ile tena, ile sio ndindindi, ile ni ndundundu <laughs> ndindindi imeshapita mm. iko kwenye ndundundu. Sasa ah. kikubwa ulichokipenda pale ni kipi yani? Ah, wale watu wana mahaba wewe, yani kwanza hawana hela lakini mahaba haba limekopa limejaa pale linafurika mm. chipsi firigisi na shingo yani wanaenjoy wanafurahi yani wana raha eh? wakipata upepo wa bahari wakipata na upepo wa bahari juu jamani <laughs> bebi yangu hajanipeleka hata baharini mimi wasi umesema ulikuwepo sehemu nyingine huko <laughs> usiache nianze kulia. Mm -mm, usinikumbushe. Usinikumbushe. <laughs> Yule mtoto ako na bahati. Mm? Yuko na bahati ya kipekee kwa kweli. Wa kiume wa kike? Yule dada anasema mm. yuko na bahati kwa kweli na upepo wa bahari juu mm. na filigisi na shingo juu. Ai, jamani. Bebi wangu sio alikuwa wapi? Kwani wewe alikupeleka wapi? <laughs> usinikumbushe utaniliza. Ai, tuendelee na mada zingine bwana. Sawa. Kwenye mengine yanayoendelea umezungumzia, umesema show ya Diamond Platnumz kiukweli ni show kubwa na imeteka watu na ilikuwa ina views wengi hata waliokuwa live na kila kitu. Mm. Yeah. Una, una, una kipi cha kuzungumzia juu ya ile pale show nzima ile? Kwanza kabisa show Watu walienda walikuwa wengi, lakini show ilipoa, kusema ule ukweli. Sijui kwa sababu mimi nimeangalia kwenye kwenye YouTube, sikuwepo pale I don't know but nilichokiona show ilikuwa imepoa sana. yani kulikuwa hakuna vibe you know. Unajua kuna kuna sehemu ukienda, yani kunakuwa kuna vibe watu wanakuwa kwee nini, wanatoa ushirikiano, wanaenda na yule msanii wanaimba naye yani. Lakini pale watu walikuwa wametulia tu, sijui ni kwamba uclassic sana, sijui ni vipi, sijaelewa kwa kweli, lakini sija sijaona kwamba ilikuwa the best labda tu ni ule wingi wa watu, lakini kusema kwamba kulikuwa na hali fulani ya kuchangamka sija sijaona hilo. Kwa sababu umetuambia kwamba unayajua mengi hebu tu tudukulie kidogo hili la la H Baba hili na Harmonize pamoja na Diamond Platnumz. H Baba mpuzi eh? Mpuzi unamaanisha anapuuza mambo? Yaani sio kwamba anapuuza mambo mm. H Baba katoka Konde Gang mwenyewe mm. Kaanza kuposti Wasafi na nini na nini leo amezungumza, alikuwa anasema nitazungumza, nimeona interview yake amezungumza, anasema yeye ni Konde Gang. Konde Gang kivipi? Unajua hichi baba ni mtu ambaye kama ana anahangaika, yani hajielewi, naweza nikasema, kwa sababu mtu kama unajielewa lazima ustick sehemu moja. Mimi ni Konde Gang, mimi ni Konde Gang sio mtu unakuwa unayumbishwa yumbishwa yani kama upepo yani alafu mimi ambacho sikipendi zaidi ni unafiki unajua watu wengi ama tuseme sisi wabongo tuna hiyo hali ya unafiki ndani yetu yani wewe hueleweki ni kama bendera ikipunga kaskazini na wewe upo ikipunga mashariki umeenda ukiamua kuwa na mtu amua kweli msapoti kweli, kuwa shabiki wa kweli eh? Kwa sababu ukisha kuwa na mtu huko mbeleni, Mungu atajua. Hata kama hapo mwanzoni hakuna chochote unapata, lakini kesho ujui. Lakini ukisha kuwa wewe huko unalukia huko unalukia huko, hata kwanza watu imani na wewe wanapoteza, afu wanakuona wewe dishi lako linaweza likawa lina matatizo, limeyumba au nyaya zimekatika. Kwa hiyo Chibaba naye na wasiwasi naye sana sababu huwezi kutoka Konde Gang ukaenda WSB. Sahizi tena WSB sijui amemkataa sijui imekuwaje, yani ule kazi sana yani. Unamwambia nini yeye pamoja na Harmonize? Ninachomwambia ama kumshauri yeye Hechi Baba, kama Hechi Baba nianze naye kwanza, angetulia upande ule ule wa Konde Gang ule ule, yeye angefanya kazi tu piga kazi. Hakuna yani, unajua mimi waga nasemaje, ukiona mtu kafanikiwa kafika mahali fulani, amepambana kufika pale. Kwa hiyo mimi ninachokiona yeye Hechi Baba angekaa tulie tu upande ule ule hivi anavyokuwa na yumba yumba hivi, anakuwa haeleweki, hata imani watu wanakosa juu yake. Lakini pia upande wa Harmonize, nirudi sasa cha kumshauri huyu H baba tayari ameshaonekana sio mtu mzuri. Sidhani kama ana sababu ya kumrudisha tena Konde Gang, kwa sababu wewe mtu hawezi toka akaanza hivi akaanza vile, alafu tena eti akasema mimi ni Konde Gang, tena wewe ukampokea ukamrudisha kwenye lebo. Unarudisha yule ni adui tayari, kwa sababu kama ameshaonyesha hali hiyo mbaya kwa muda huo, uko mbeleni, kama ukimpokea, tegemea maangamizi, tegemea hatari kubwa sana. Unapomwona mtu anaonyesha hali mbaya mwanzoni, ukimkataa mkataane, mkanseli mazima, fanya yako, snichi mkanseli. Mungu atakupa watu wengine mbele ya safari yako. Using'ang'anie eti wale watu na nini, kama wameondoka, muda wa kubaki na wewe umeshaisha. Watakuja wengine sahihi, Mungu atakuletea. baba ike na chochote wala asianze kuyumbayumba kwamba Mwijaku kaondoka, Hechi baba naye ndo hivyo, sijui wakina nani wameondoka, kina nani wameondoka. Hapana, ila Mwijaku hajaondoka moja kwa moja, ni mkataba tu wa tangazo lile, na tunamuona akiwa anazungumza na kupromoti vitu vya jeshi. Mkataba wa tangazo ni mkataba gani wa tangazo ambao wewe uko huko huko tu, wewe uko huko tu, kwa sababu hata naye pia haeleweki. Mwijaku mpaka saizi haeleweki. Ni nani anaweza akamuelewa Mwijaku? Unapoamua unajua hizi yani, saa hizi Konde Gang Wasafi, amua moja hivyo. Umeshawahi kuona mtangazaji wa Wasafi au memba yeyote wa Wasafi ameenda kufanya kitu Konde Gang? Umeshawahi kuona? Kwa nini hawa watu hawatoki waende wakafanye huku Kwa sababu gani? Kwani jeshi hawezi kumuita mmojawapo akampa tangazo akafanya huku Si inawezekana? Kwa nini hawaendi kufanya? Inawezekana vitu vya kutangaza bado hajavifanyia kazi. Sio vitu vya kutangaza bado hajavifanyia kazi. Huku hawataki. Ukishatoka huku umetoka. No kurudi, no return hiyo inaitwa. Ukiamua kwamba mimi natoka Wasafi naenda sehemu nenda. Kwa sababu huku utachafua brandi. Brandi ilivyotengenezwa ni kazi. Kutengeneza brandi sio kitu kidogo. Eh? Sasa ndo kama Mwijaku sasa unatoka huku brandi ya Konde Gang imefika mpaka pale ilipo, unaenda eti huku tena, wewe unaelewekaje? Alafu eti urudi tena huku, who are you? Tun, yani wewe tunakuchukuliaje? Tukueleweje? Yani unakuwa unatupa mashaka tu yani, afu tunapoteza imani na wewe. Ni hivyo tu, usinigandishie maiki sana. <laughs> ushauri wako na kusikiliza ushauri wako mmoja kwa Mwijaku. Tuhitimishe na kutukumbusha ushauri na nasaha ulizokuwa umezitoa kwa Zuchu, D Billion, Diamond Platnumz wanamwita Simba na Harmonize vile vile bila kumsahau H Baba. Umesema ushauri nitoe kwanza kwa nani? Kwa Mwijaku. Chagua tu utakapoanzia <laughs> ushauri kwa Mwijaku yeye kama ameamua kuwa Wasafi awe Wasafi. Yaani aamue kuwa Wasafi, asituchanganye. Hatutaki kuchanganya sisi. Ah, kumbe wewe Konde Gang. Mimi sio Konde Gang. Ila hutaki kuchanganya. Sitaki kuchanganya. Unamaanisha? Usitu confuse. <laughs> Nani huyo sio confuse? Mwijaku. Wewe ni mkorofi. Ehe, tuendelee. Mimi niko na Mwijaku. Mwijaku asituchanganye ameamua kuwa wasafi awe wasafi, asiwachanganye we na nani, mashabiki wote mm. e. Sawa <laughs> wewe asituchanganye, umeona mm. kama ameamua kuwa wasafi awe wasafi sio unaamua kuwa wasafi eti oh, mimi bado niko ndegeni, oh, mimi ni na yeye Harmonize asimpokee Mwijaku. Mwijaku ameshaonekana hafai mtini wala shimoni akae huko kwa alipoamua kwenda. Hawezi kutoka kule akaja huku. Kwanza huo ni unafiki kwa sababu ametoka huku kwa Konde, yupo Wasafi saizi. Hasemi mambo ya kule Konde Gang, hasemi huku Wasafi. Unawezaje kumwamini mtu kama huyo? Hayasemi mambo ya Konde Gang. Na huku saizi wanampa hela. Na yule ana njaa, anaangalia hela. Ndio shida ya kuwa na watu wenye njaa. Kwenye lebo yako unakuwa na watu wane... Mwijaku ana njaa sana yule na ndio maana akionyeshewa tu milioni moja anakimbia kama mwendo kasi anasahau hata huko Konde Gang imemtoa wapi mpaka kufika hapo, anasahau eh? Akionyeshewa elfu hamsini anakimbia kama kibelengi. Mwijaku Mwijaku huyo Ah, sio Mwijaku bwana. Ni Mwijaku muongelea hapa. Wewe elfu hamsini anakimbia Mwijaku ana njaa jamani, eh? Kwa sababu wewe niambia, angekuwa hana njaa asingetoka Konde Gang. Hajatoka Konde Gang. Kwani kasema ametoka? Yule anazungumza tu Konde Gang ameshatoka. Kama hajatoka Wasafi anafanya nini? Wasafi anafanya nini? Ulishaona memba wa Wasafi yuko Konde Gang ameenda kufanya chochote? Haijawahi tokea na haiwezi tokea. Kwa hiyo sasa pale alipomjia tuseme sasa anachafua brandi ya Konde Gang. Ndio hicho kitu tunaweza kusema kwa sasa hivi. Anafanya nini? kwa sababu huwezi toka huku ukaenda ukafua ukasema bado mimi niko kwenda gang. Huko umeenda kufanya nini unatafuta nini na huko ulipo muda mwingi unajua saizi yuko wasafi na huko alipo wasafi je yeah, mambo ya konde Gang hayasemi tuna uhakika gani kama anayachukua ya wasafi kuyapeleka konde Gang. kama anayachukua wasafi kupeleka konde Gang, si dhani kama anayachukua kwa sababu kule anapewa ugali kule analipwa pesa yule na yule njaa ndio inayomfanya ahanyehanyi hivyo. Kwani kwa Harmonize alikuwa alipwi kumbe? Kulipwa alikuwa analipwa, sasa yule tamaa mbele. Sijui unaelewa? Mm. Tamaa mbele kwa sababu mimi naamini ukiwa umeamua kuwa na mtu mm. hata kama anakulipa mia mbili lakini unajua kesho tutapata huyu mtu, acha tushikamane, tupambane, tufanye kazi, tufaiti, itakuwa tu ushauri wako kwa jumla juu ya haya yote yanayoendelea? Umeniambia ushauri wangu kwa Zuchu. Mm. Ushauri kwa Zuchu asione saizi watu wameanza kuongea ongea, oh yeye na Diamond ni wako kwenye mahusiano mahusiano. Diamond akaenda akatongoza akajikuta amekubali, itakula kwake. Aangalie kuanzia Wema, Zari, Tanasha, Hamisa na nani mwingine Hamisa na huyo aliye naye saizi Diamond ambaye si nitaji huyo hawa wote Wema tu ndo ambaye akupata mtoto na yule. Hawa wote walipigwa mimba na wana watoto, na hakuna mwenye ndoa hata huyu hata mmoja. Ukiongea hivi watu wanaibuka, wewe wewe ni Mungu unaongea sijui nini nini Lele lele lele. Jamani, mbona vitu vinaonekana wazi? Kwani watu nyewe mna shida gani eti? Mtu akizungumza kweli watu wanamjia juu, wana panic. Mnachopaniki nini? Kwa nini uongo? Diamond amezaa na wanawake wangapi? Kuna hata mmoja aliyemuoa? Kuna hata mmoja aliyepeleka posa kwao? Sasa ni nini ambacho mnasimamaga mnaze wewe? Eh. Kwa nini uongo? Ukweli lazima usemwe. Sasa huo ndo ukweli unaouma. Mkiumia, mpasuke, mvimbe, shauri yenu. Shamaliza mimi hapa.